Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan aku Indar ibunya Ayaran Hari ini kita mau bikin mini backpack dari perca Ya, ini buat di tempat tisu Yang ukuran kecil uh, Bagaimana cara bikinnya? Ayo kita mulai jadi bahan yang kita perlukan itu adalah dua lembar outer dengan dan dua lembar inner dan eh, selain itu kita juga butuh tali masing-masing dua itu bisa untuk untuk daerah atas dan untuk penutupnya dan satu lagi dua lagi untuk tali e, cangklongnya Eh, masing-masing ukuran juga ada aku sertakan di pola ya terus selain tali kita juga membutuhkan karet karetnya itu 5 cm karet kecil aja nanti untuk dia mengaitkan e, itunya kancingnya terus mari kita mulai menjahitnya kita gunting jepit dulu untuk penanda tengahnya kecil aja jadi jangan sampai satu uh, satu kampung posisinya sudah ada ya di polanya itu yaitu 4 dari atas tapi sebelumnya kita jahit dulu yang e, untuk tali cangkingnya itu jantan tali cantol atas dan tali cantol e, tali yang bawah yang yang dua itu baru yang vertikal baru setelah itu kita jahit kita tutup dengan yang horizontal Nah kalau semua tali dan karet bagian belakang sudah selesai kita jahit eh, kemudian kita gabungkan bagian eh, belakang tadi yang sudah bertali dengan eh, bagian depan kita jahit dulu bagian bawahnya nah setelah kita jahit bagian bawah uh, yang kita lakukan kemudian adalah sebelum menjahit bagian tepinya kita tandai dulu dari uh, jahitan bawah itu itu nanti fungsinya untuk melipat di sini aku memakai 2 cm dari yang sudah kita tanda-tanda itu kita lipat ke dalam kita gabungkan bagian depan sama belakangnya seperti ini dan pastikan jahitan itu lurus terus kita pin biar dia tidak bergeser masing-masing kanan dan kiri setelah kita pin atau jarum bentul baru kita jahit uh, tepinya sampai uh, di ke bagian atasnya Nah setelah selesai kita jahit bagian kanan kirinya kita balik sisi uh, bagus di bagian luar lalu kita taruh dulu kalau bagian luar sudah selesai kita sisihkan kita kemudian menjahit untuk bagian dalam cuman untuk bagian dalam ini aku memakai teknik yang lain yaitu aku jahit dulu semuanya ke, maksudnya selain yang bagian atas lalu aku akan membuat uh, cubitan atau boxy di bagian bawahnya uh, panjangnya sesuai dengan yang tekuan yang bagian luar tadi cara membuat boxinya itu adalah kita posisikan bahan seperti itu dan kita pastikan bahwa jahitan e, kampungnya itu e, ketemu jadi bisa kita rasakan sini aku ada di tutorialku yang bikin pouch nah itu setelah kita yakin bahwa dia benar-benar ketemu bagian jahitannya kita jahit itu harus tegak lurus ya jadi tegak lurus jahitan dengan jahitan lakukan pada sisi satunya juga sudut satunya sehingga dia membentuk boxy di bagian bawahnya nah setelah kita jahit kita potong kelebihannya sudutnya jadi biar rata dan lebih rapi lalu kita e, masukkan bagian outer tadi ke dalamnya jadi inner nggak usah dibalik tapi outer langsung dimasukkan kita rapikan bagian atasnya eh, jahitan ketemu dengan jahitan salah, satu diarahkan ke luar satu ke dalam maksudnya ke satu ke belakang satu ke depan jadi e, tebalnya kampuh itu merata kita pin lalu kita jahit keliling e, sisakan sedikit ruang untuk bukaan nah ini aku sudah selesai menjahit aku bagian outer kemudian kita keluarkan melewati lubang bukaan itu kita rapikan bagian atasnya lalu dijahit tindas keliling nah setelah uh, <clears throat> kita jahit tindas bagian atasnya yang kita lakukan kemudian adalah menjahit uh, kancingnya di bahanku yang ini dia agak lebih kecil dari yang sebelumnya itu aku coba dulu masukkan tisu dalamnya lalu di sini aku dapatkan posisi kancingnya itu di 6,5 cm dari atas gitu jadi ini bisa sesuaikan juga dengan uh, bahan yang eh, teman-teman punya Tara, sudah jadi mini backpack tempat tisu kita manis dengan kancing love lope nya bisa dijadikan untuk uh, souvenir pernikahan <laughs> buatan sendiri oke okay, makasih ya thank you for watching jangan lupa untuk subscribe like dan sharenya komennya aku tunggu sampai ketemu di tutorialku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh